हेलो गाइस तो कैसे हैं आप लोग इसी के साथ मैं हूं हामिद और मैं हूं मोहम्मद अदनान टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा कि किसकी है वीडियो वीडियो के बाद शिवानगी जोशी का भी एक अपना मियार है हां पहले बात करते हैं इस पर क्या क्या पहले गल कर लिए फिर इसको शोर करेंगे वीडियो देखने पे गल करते हैं पहले हम बहुत बियर पीते थे उसके बाद मेरा एक शरीफ दोस्त मिला जिसने हम्म। मुझे बताया कि माँ बाप का पैसा बचाना चाहिए अब हम दोनों दोस्त मिलके पौवा पीते चलो बच्चों बताओ एलोवेरा क्या होता है समझ तो गया होगा तो हाँ बड़े भाई को बोलता है <laughs> यार ये एलोवेरा बड़ी कमाल के मैं आपसे पटू या ना पटू फनी भी अच्छी यार दूसरी भी अच्छी है पर तुम ट्राई भी ना करो ये तो ये तो गलत बात है <laughs> पहला भरा है ना हाँ, Never फिर have I देखो। ever, Corona time edition. So put a finger down for everything you have done while in social isolation. Dyed or cut your own hair. Learned a TikTok dance. Spent hours trying to make a TikTok. ओह Finished Huh. one or more series start to finish. सही Watched 15 or more movies. Got ready, did your hair and makeup. आ भी बड़ा even trend though चल you रहा है weren't ना? going anywhere. ये भी बहुत यानी कि Drink. फॉलो हाँ, किया बहुत- बहुत यानी कि बहुत शेयर है टिकटॉक ये चीज Texted तो your काफी ex. है ना यानी कि कोई नवा ट्रेंड Entertaining आंदा तो नहीं वो Challenge. हो जाता है ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਿਆ ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲੀ ਹੈ आहो Played Animal ਸੋਨੇ ਕੇ Crossing, ਲਈ ਹੈ Transport, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ House ਟਿਕਟੌਕ party ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ FaceTime ਪਤਾ literally all your friends. लेकिन बहुत Went ट्रेंड आ through गया all of था your social media feeds कोई in नवी one चीज second. होनी चाहिए बस आ Called रही your नहीं family थी। तो multiple इंडिया में times. ਉਹ ਜਦੋਂ Started बहाल हो गई उत्थे भी pets or ਉਹ ਜੋ inanimate बहाल हो गई YouTube ਤੇ ਦੇਖ and ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ finally cried ये because तो you है। miss your friends. वीडियो होती है and रहनी है outside YouTube पे वाह ये थी शिवानगी जोशी जोश और थी रिश्वा खान। और रिश्वा खान सबकी चहेती चाहे थी आज फुल टाइम टक्कर है फुल टाइम यार नहीं शिवांगी जोशी है ना जो नहीं, एक नहीं, बार जोशी, अच्छा। जोश दिला देती है अच्छी वीडियो है कि ना बना रही है खास अच्छी तौर है पे तुझे हाँ <laughs> मैंने बहुत जवाब नोट दिया और फिर भाई को ना मैं पकड़ पकड़ के लगा नहीं बस नहीं वे आज नहीं जोर आज नहीं में आज नहीं में आज हाँ। नहीं मेरे वीडियो बहुत कमाल की थी लेवल हम्म। की थी फुल टाइम टक्कर है फुल टाइम मस्ती तो है हम देखते रहते हैं लेकिन शिवांगी जोशी कोई नया नहा नए चेहरे होने चाहिए पुराने तो देख देख के तो बहुत देखते हैं लेकिन इस तरह का जो है ना उसका करेक्टर फनी करेक्टर नहीं टिकटॉक पे या वैसे जो वीडियोज है उसके इंस्टाग्राम वाले उस पर नहीं देख रहा हूँ इतना ज्यादा